Guys, kita mau ke Museum Taiwan. Muka? Kan kan anak hijau to, palang hijau mlaku rono to. Awake mlaku rono lebih yang iya, sekarang hijau. Iya, iya, Saya posisinya di Satin guys. Jadi kita oh. jalannya ke museum situ. Eh. eh ya? Ini masih Satin guys. Awas! Lihat nyusar ya kena loh cinta pernah lewat ngisor lewat dhuwur kan ra iso lho kok ana ngabang-abang iso iya, kita turun guys mirip. di sini aja di bawah aja dikasih gambar seperti kita di laut ya guys oh tak iya iya eneng tulisan nih kita ke museum Taiwan juga bisa disebut Taiwan juga bisa disebut uh, saat ini ya guys kita jalan kiri lagi nganan terus Rono berhenti cinta itu typo kan eh? Keluarga berencana guys. Selalu aku melihat ayah mencintai anaknya. Oh. Dan kita bisa lihat kita naik di bawah dulu itu dia guys kita bisa lihat lalu cinta turn ya turn right ngiri guys habis ngana eh, dari nganan terus ngiri lagi kita jalannya di bawah eh, bawah guys Ini juga museumnya terkenal di Indonesia. Eh di Indonesia. <laughs> Sorry salah. Hongkong guys. Dan yang kita sudah kelihatan kan, guys? Jalan menuju ke museum. Eh bosku ini oleh tiketnya lagi ini gratis apa nggak tiket atau cinta? Nah, ada pelangnya guys. Dan ada rutenya di bawah. Pelang. Satin. Itu satin yang selalu saya buat konten di sebelahnya guys nah ini dia guys ini museum satin satin, oh satin klinik guys salah aduh gimana nih ya aduh aku penyising gini <laughs> aku biasanya kalau jalan itu yang selalu saya bikin konten guys laut yang sebelah rumah <laughs> saya maklum neng kono neng omah tua atau cinta kayak apa ya cinta oh lah satin wae op apa kui omah tua kui sakok sakok kui oh lah Lah iki lah cek. Nih cinta. Ini guys. Man man lam rut. Iya. Hong Kong Hilton Museum. Iya, kita jalan guys. Akhir, eh? Akhirnya saya sampai juga ke Hong Kong Museum yang ada di Satin guys maklum ini di Indonesia ada guys di sini juga ada ding ding kita nah. yang belum tahu jalan, jalan itu kungfu yang terkenal di Hong Kong Bruce Lee TPL kenal ya dikira roh aku itu ya arek ini semanggu mambu ini AC guys ini museumnya guys oh, pindahin neng di kan dipindahin neng di itu yang namanya jet lay yang terkenal di Hong Kong guys nah yang jadi ikon di Hong Kong jemput. <laughs> ini loh harus nunggu, nunggu itu kita shooting jet lay nya guys ini kungfunya cincin ini ini cinta kamu mau foto di sini enggak cinta kau berdiri di situ iya enggak tak foto tapi cuman tak tak syuting ya udah kungfunya guys Hasya aku udah foto loh tak video tok loh maaf guys tak puter-puter dia kenapa dia dia marah guys dia marah guys yuk kita masuk harus pakai itu guys so jika teneng dicinta pe Poster aku. Ini museum guys. Dalamnya museum. Cinta neng di nah? Enggak. di? Kene? Ini guys dalamnya guys museum yang terbesar tadi. Di? Nanya apa? Yang di chatting nggak bisa di nggak bisa di video guys ya maaf ya. brucele mau brucele dok ini pada bisa di video guys cuman luarnya dok Berak ya cinta jero. Ayo melepuh cinta. Aku orang melepuh loh. Nih. Brucele-nya guys. Nggak boleh dilihat. Dung dung. Eh, salah. display tidak bisa di syuting guys kita syuting yang lainnya saja ya nah kita masuk lainnya ini museumnya dalamnya apa ini oleh sehingga oleh kono mau ini produk-produk guys kayak Kelly kayak di Indonesia Kelly kayak gitu loh bisa melamar kelihatan kalau di Indonesia namanya kayak Kelly kayak Viva kayak Mustika Ratu mangkok que giọng con tuổi muốn nhận lòng trẻ chơi bò Jepang baik. Yang kamu ya, yang ngomong Hmm, Bimbing kok malah senjata tangannya ya? Kok kaya wong Arab ngono? Kan hmm? 벌써 온 지는 진다. Объемnya kebanyakan untuk patung. Sapa jenenge Cinta? Kok ngedeni ngono Cinta? going. Don't touch. Kak ora ditemok. Iki badak ya, sapi semacam sapi. Biyen yo eneng iki ta cinta. Oh tak iya loh. বাপরে এটি Dalam nggak bisa di video guys, bisa di luar. Lunggu sih. Wah, suaranya cinta iki, dhuwur nang nulisan. Mau ikut tak lori kita? tak? Ngisor, ngisor. Apa ngisor? Ngisor apa, Pak? Ngisor sejarah wong nyanyi-nyanyi ngono kae. Gak bisa di video dalam guys. Bu, orang mau telepon. Nanti lori iki ya. Halo. Ya ayo sing urung mlebu ki ndi? Teleponan, Mbak. selesai kita keluarga guys selesai betul nih kau punya cinta terserah Gak ini seorang lo cinta lo argas ya seperti seperti itulah tempatnya metu ya buat kene lo mbak metu buat kene lah Uh es kesel wes kemput keluar guys ah bisa dilihat ya guys tutut dengar kono mah panas rasanya kamu loh cek dan akhirnya kita dapat <laughs> dan ini kalinya guys udah guys